Monsieur Bosco Taganda euh, est un chef d'un groupe euh, armé euh, qui a fait la rébellion dans la partie est de la RDC, précisément dans les provinces de du Kivu, nord-sud Kivu et la province orientale, euh, dans la partie euh, de l'Ituri. Après, dans le cadre du processus euh, d'intégration de ces groupes armés dans l'armée nationale, il a fait intégrer, il a intégré plutôt l'armée nationale. Et pendant ces temps la Bosco Taganda et son groupe se sont rendus coupables de beaucoup d'exactions de, de droits humains, y compris des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des actes de viol massifs à l'égard de femmes mais aussi des crimes de torture, et même d'enrôlement et d'utilisation des enfants dans les groupes armés. Ce quatrième procès euh, de la Cour pénale internationale qui concerne en particulier le ressortissant de la RDC euh, représente pour nous, défenseurs des droits humains euh, qui luttent contre l'impunité de ces crimes, un symbole fort un symbole fort de l'engagement de la communauté internationale et en particulier de la justice internationale à travers la Cour pénale internationale de pouvoir euh, lutter contre l'impunité, c'est-à-dire de poursuivre toutes les personnes qui ont commis ces crimes, et de pouvoir répondre de leurs actes. Ça, c'est le premier engagement et le premier signal fort de la lutte contre l'impunité, qu'il n'y a pas de crimes internationaux qui peuvent rester impunis. Les autres groupes armés qui sont encore actifs dans l'est de la RDC et dans le nord-est, et aussi au sud, euh, dans les régions qui sont aujourd'hui en proie aux conflits armés, euh, c'est un signal fort. C'est un signal fort que même si aujourd'hui euh, ils reçoivent des primes, si même demain ils sont intégrés dans l'armée au nom des accords de paix, mais ils ne sont pas à l'abri euh, de poursuites, puisque les crimes qu'ils commettent, qui sont de nature internationale, ils sont imprescriptibles. Deuxième signal fort, c'est les victimes. C'est la reconnaissance euh, des droits des victimes, la reconnaissance de leur souffrance, la reconnaissance de leurs droits. C'est les droits à la vérité, les droits de savoir qu'est-ce qui s'est passé, les droits à la justice, c'est-à-dire les personnes qui ont été à la base des préjudices, des souffrances qu'elles ont endurées, il faudrait que ces personnes répondent de leurs actes. Et enfin, c'est le droit à la réparation. Le droit à la réparation qui inclut euh, plusieurs formes, l'indemnisation, la restitution, les droits à la non-répétition de ces crimes-là, et euh, les droits à d'autres formes, c'est-à-dire... Euh, à des formes de réparation psychologique et médicale, ces victimes-là ont besoin de ça, et en particulier les victimes euh, aujourd'hui. Le président de la République, euh, Joseph Kabila, a déféré en 2003 la situation de la République démocratique devant la Cour pénale internationale. Et dans cette lettre de la, de la saisine de la Cour pénale internationale, le président avait donné deux raisons. La première raison, c'est que la justice congolaise, en 2003, n'était pas encore capable de poursuivre euh, ni de juger les personnes euh, euh, coupables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et des actes de génocide. deuxième raison, c'était que le président de la République s'est engagé dans la lutte contre l'impunité. Nous sommes dans un régime qui dit qu'à partir du moment où le statut de Rome est ratifié, il est obligatoirement entré dans l'application. Donc les juges congolais ont tenté par-ci par-là à appliquer les statuts de Rome. On a constaté parmi les faiblesses de la justice congolaise, c'est de un peu plus haut à l'échelle des commandements. C'est-à-dire la question aujourd'hui des responsabilités hiérarchiques de, des commandants, des supérieurs qui ont planifié, qui ont ordonné les crimes, très peu euh, des cas euh, ont atteint le, sommet. Euh, la difficulté pour la justice congolaise, c'est qu'elle n'a pas de moyens. Dans le budget de la RDC, euh, ce qui est consacré à la justice, c'est 3% maximum, ce serait 3% du budget national. Nous avons donc un budget d'environ 7 milliards et demi, ou on peut arrondir à 8 milliards de dollars. Donc euh, la justice, le secteur de la justice, qui est un secteur clé pour permettre la construction de cet État, le développement de cet État, hein, ne, reçoit que 3% de ces budgets là Donc vous comprenez, la justice est les parents pauvres euh, de la RDC, en plus de tout ce que je viens de donner comme raison, donc la justice est encore loin d'incarner tous les espoirs euh, des victimes hein, et tous les espoirs euh, d'un de l'état état de droit tout court.